концерт-классин Зуктановты халум менде кюргджанавидн. Добрый вечер, дорогие друзья! В преддверии калмыцкого национального праздника Цагансар мы рады приветствовать вас в стенах Национального драматического театра имени Патра Басангова на праздничном концерте Государственного академического ансамбля песни и танца Калмыкии «Тюльпан». عمر من شر الله ظل عمر إنت بوش تقدر من شر الله تداخل عيك سوف تستقبل لكن شدار يك سوف تستقبل لكن شدار ya hrvatske narodne Forza! She got поколения и неизменно вызывает шквал позитивных эмоций. Калмыцкий танец «Чичердык». 嗯。 коллектива ансамбля «Тюльпан» поздравить вас с наступающим праздником Сахансар, пожелать здоровья, счастья, чистого неба, семейного благополучия. Спасибо. творческих достижений. А вас, дорогие зрители, поблагодарить за внимание и, конечно же, еще раз поздравить с наступающим праздником Цагансар. Давайте еще раз поддержим аплодисментами наших артистов, которые сегодня подарили нам настоящий праздник артистов прославленного коллектива «Государственный академический ансамбль песни и танца калмыки «Тюльпан». Аплодисменты нашему оркестру, руководитель оркестра «Народный артист Калмыкии» Александр Подмогаряев. спасибо всем огромное. Мы не прощаемся с вами. Мы встретимся с вами очень скоро. До свидания. До новых встреч. Команда канала ЗАН Онлайн благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков. Большое спасибо. Благодаря вам мы можем и дальше оставаться независимыми ни от каких политических сил. Реквизиты оказания помощи вы сможете найти в описании под видео. С уважением, Максим Цыденов.